دل شوره میگیرم هر وقت بارونه با گریه میخوابم هر جا زمستونه تا حال موهاش از باد میپرسم حس میکنم بادم دیوونه اونه موهاش دریا بود دنیا ما زیبا کرد فهمید دیوونم موهاش کوتاه کرد موهاش دریا بود دنیا ما زیبا کرد فهمید دیوونم موهاش کوتاه کرد از بس شکستم داد شکل شکستن بود آغوش اون تنها سرمایه من بود اومد ولی ای کاش ساکش رو وامی کرد از وقتی که اومد درگیر رفتن بود موهاش دریا بود دنیا ما زیبا کرد فهمید دیوونم موهاشو کوتاه کرد موهاش دریا بود دنیا ما زیبا کرد فهمید دیوونم موهاشو کوتاه کرد